अरे रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से तेरे में तेरे उड़ते बाल आजा रख दो दोनों गाल अरे सारा hello' guys welcome to my YouTube channel আজি এটা বম ধামাকা ভিডিঅ' হৈ আছে এখন বম মেলা মস্ত এখন মেলা হৈছে বম মেলা তাত যাই আছোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ দেখাই আছোঁ সেইখিনি মস্ত ৰ'দ দিছে চাইছো সাইড ফার্স্ট ভিডিওটো ই মেলা ইমান নাজানো লগ এটা আহি আছে আহিলেও তাৰ লগটো আহাৰ লগকে আহিব নাই আহিলে একেলগে যাম। এতিয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ মেলাত মোক ভাল কিমান লাগছে ওচৰখিনি গোটেই কাৰেণ্ট পাই দিছে ন হয়নে अभी बॉयज लड़का लोग में सबसे हैंडसम अपने आप को कौन समझते हैं हाथ ऊपर करो Six, seven, eight, nine, क्यों ऐसे किया पहले उन्होंने मारा मैं उसको मारूंगा ए, ए, आप दोनों लड़ना चाहते हैं प्लीज ऐसे लड़के कोई मजा नहीं आएगा मैं जाके एक बंदूक लेके आता हूँ ओके क्या हो गया मास्टर जी आप बंदूक लेके आएगा बरोबर ये गोली मारेगा तो ये मर जाएगा अगर वो मेरे को गोली मारेगा तो मैं भी मर जाएगा फिर लड़ाई समझ गया आप दोनों लड़ना चाहते हैं मरना नहीं बेट और कूपन के पीछे हमें दस अपना लोग नाम मेरा तरफ- स्टॉल नंबर और फोन नंबर लिख के लाइए प्लीज জুবিন তেৰ তাৰিখে গৈছে হা তেৰ তাৰিখে গৈছে অঁ তেৰ তাৰিখে জুবিন ফটো মাৰিব? यस जी बोलिए आपको पता है मैंने ये तलवार मार दी अभी अभी इसका मुंडी এইটো 설레서 그래. 이게? 모르게? যোনদিনাখনে এবাৰ আহিব মুকলিৰে পাক আজি আহিলোঁ লাষ্ট বুলি কেনেকুৱা আছে ভাল লাগিলে এতিয়া এবাৰ চাই আছোঁ বুলি চোৱা নাই আহি পালোঁ ঘূৰো আগলৈ কি আছে চাই আছোঁ কি দেখা পাওঁ কিবা কিনি খাব লাগিলে এইপিনে পাব জোনলৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে বোলে মাহঁতৰ ভিতৰত ফ্ৰীতে দিছে নেকি হেল্ল' I'm Sakura अपना नाम ऑस्ट्रेलिया पर लिख के लाइए प्लीज हाँ